assalomu alaykum bugun sizlar bilan e, revit darsini e, boshlaymiz e, revit e, bu, bundan oldingi darsda aytilgandek e, biz revit 2021 e, ingliz tilidagi versiyasidan foydalanamiz revitga kiramiz revit programmasiga kirganimizda bizda <clears throat> models va families bo'limlari mavjud models bu o'sha biz foydalangan model yasash families esa bu detal hisoblanadi ya'ni ruschada aytganda семейство modelda uch o'lchamli e, fazoda ishlatishimiz mumkin bo'lgan e, loyihalarni biz bajaramiz e, modelda ham familiesda ham open new degan bo'limlar mavjud openda o'sha o'zimiz o'zimizda kompyuterimizda mavjud bo'lgan oldin bajargan loyihamizni e, ochishimiz mumkin ikkalasida ham e, new desa o'zimiz yangi o'sha model yoki family yaratib olishimiz mumkin e, bu yerda esa o'sha oldin bajargan loyihalarimiz saqlanib turadi o'zimizga kerak bo'lsa mana shu yerdan ochib olishimiz mumkin semestrda ham ya'ni detalda ham xuddi shunday new masalan modelda yangi loyiha bajarmoqchimiz newni bosamiz bu yerda bizda e, template ya'ni andaza kelib chiqadi e, andaza tanlab olishimiz kerak turli xil andazalar mavjud e, konstruktiv arxitekturaviy ichki tizimlar masalan biz endi foydalanadiganimiz arxitekturaviy andazalardan foydalanamiz masalan konstruktorlar construction template yoki o'sha ichki tizimlar dedik bunda o'sha binoni ichki tizimlari engineering tizimlaridan foydalanishimiz mumkin e, masalan arxitekturaviy template bosamiz va bu yoqda project va project template mavjud e, bu yoqda project qoldiriladi va ok bosiladi e, va o'sha andaza ochiladi